kusaye 12 ezona mm. kuluno oluwo kubiri olomwezo ogwokuna omwaka 2022 mugum onaku ndiserwa kubiri meaning the second day sinti it's a tuesday friday olwalero nenge nakusomezire bili ogwokuna 2022 uh, mugumu nze jagenda sema kwazi kusoka i could uh, jagenda kwa agenda mchezo akuna kisanja agenda 2026 tunongo kuna vitamale mirundi bwetubeera bwona kola friday ntokwaganya ndozo njawula msaku mukwano gwa tamale mirundi msirikali um, wa pdf abadde abera uh, russia yonga ja kolera emirimu gye abadde mukusoma actually uh, lieutenant um, um, uh, uh, afandi lieutenant um, mwera bidde erinnya mm, naye nga yasanyuse nnyo yangambye nti abadde russia mm. nga atuuliza uh, nanga nti okujjako kuba nti russia ina Eh, gundi ezenjawulo agati waliwo wali winter waliwo wali summer waliwo wali simanyiki mm. naye nangamba nti time zones eza east africa mm. ezibeera essaawa emu e uganda ebeera essaawa emu e russia mm. so era nangamba nti omukuku nava mwedda ku wednesday era nga mbeera nembawuliriza eh, nga abeera ku line yoku yekumyewo era ngaayagala nnyo okukula baayaze nga nnoonyo kamara omazinanga nti njagala okulaku tulina abawagizi baffe bangi kambabulize um, njagala okumulamusaako mukyagana um, gwolunaku olwaleero n'erinnya bwe ndijjukira n'omwana wange yafunye abawagizi bangi ekirungi eh, nyeamutwala boston mu ddwaliro ekinewunyisa hmm. hmm. waliwo ekikazi ekigwagwo gwako omunye mukitenda eh. nti ekiba kubira kigwe ku ttaka ewaffe jajjange yavuma pookino ne bamusiba emyezi mukaaga eh. singa bamugulanga kuvuma bagule ne babazaayo nze ndi muvumi waako simanyi nti muisafiiramuno mulimu ansinga okuvuma ovuma because you see oluna kino ekyakirina emimwa emimyufu ekyo ekyavumanga museveni nti entale eziri mu bibiina ekintu kyakadaga si kyakuzanya hmm. once youremove kadaga from parliament you not get funding mbabuliridde wanabazungu bagenda kuba mumasente ati nkugambye hmm. nti bano asatu mu ababiri they are hmm. looking for money bagenze wa mukakanizi mukakanizi kamukubireko mungalo mukakanizi mulaba ku vidiyo ngaabagamba Eh, deggwalikayizempute <clears throat> tetulinamu sente sina wembagira sente kubanga the case is very expensive era wano nebaga ntibanoonya eh, eh, wali sente ono mwavu nnyo ono ayogeddemwavu nnyo ate emisango bagisirikidde gehave no money to pay for royers 10 million dollars baba 10 million on condition nti temutulalasa omuzungu akulika but have agreed to give evidence on, on zoom derudikire yeyu nti omusango ogukusinze naye mulabe kyemuwadde uganda lukwati rwanda rwanda yajja negoba un anan un teyatuyamba kiriton um, bweyajja ono yagaa nti eh, rwanda malaidakyeka asatu kweyapoli nebakatojja sebo bwoba omala ku airport tetukwetaaga rwanda carried out an isolation policy n'abafalansa lwokunaawo when the pope appointed cardinal yamulonzeewa mwana wa myaka 35 rwanda and rwanda is on the popos visit president wabufalansa ajawa rwanda macron yes why ndikati rwanda abafalansa tebatraininga maje amawanga gaabwe tebagatuni ningira maje abafaransa chikumi mwata nifone regional wars abali egindi mkongo plazaville ngabali umba wuna kati baba batula abafaransa kati batunuli de rwanda ye ina maje ya ingi dewe kongo chauli ya yomufu ino harenu badai kamba poli ebigatebi ebieru bibawa daba sirikale mumie zeji baje kubati bachata ambula nzaba kukubambu uli dead bisi ba umusai bigato bibi nnyo naye badokita baffe babeerawo eh, nigongo lino lirogawa kakati kambabuuzinokwati mu7nokwati mu7 ngaatudde ne bakulembeze banne hmm. nti ewamwe eri abantu asatu mubabiri eri asatu mubabiri abali ku zuumu nga babavunana kutta bantu what image are you giving to the people that shouted to people mm. the, past, the people I used to know who are hunted were the Nazis mm. 32 prominent Ugandans who is a win Uganda 62 of your surgeons you don't hear the doctors association talking mm. no to Tamari um, you don't hear the minister of uh, gender talking are we talking. about solve that problem I think we'll over Ah, ah. group hmm. let me tell you he was explaining it to uh, on muganda nga mvuga ne mugamba ti munsi temubanga mu bantu kumi bakyusansi hmm. ensi ekyusibwa omuntu ogwo hmm. yesu yajja nabameka ensi ekyusibwa omuntu omu if you study france charles dego ne museveni bafaanagana charles dego yagana na german nekyopeeswa diga bufaransa yes mm. ne museveni yagana ebivudde mu kulonda omuntu awakanya abaogu kasoba ku kituufu bamiringo bali mukwabula mu katholic church however powerful they were kyebali balwananyise baali sebakitegeera cause fe tuyimiridde with all the provocations and achin denials is anybody paying for these programs mm -hmm. kati babadde baagala okweyambisa ejambya mbu bazijjewizijje akakawala kakapita entakagezi sigenda nayo jiko bakwetetekawala gomutw ogwe bagwaze ejambyanalize eh, nampina nga nseka kuba bakuby omwana you are stupid you are need yo tovuma bantu tamale kakati nkubulya negamba mm. nti bwenawulidde emiting yabweno baba gambi kubaka kati gwanga ilimi ite kubantu wapo ndabana mm. mseven kutesa uyo profesa mpozi zinebano ame kamanda nani noe mhozi why nti so far nebagamba wana katabu kugendo kusoma the crisis ye gwanga eva ku dispute directions that crisis mseven ya solve it abaali baleeta bukaba bakandika bakyokukwata abantu detentions biki biweddewo katesovuhu special forces hmm. bivuddewo okyawulira nti gundi okyawulirayo nti gundi droni etutta abantu okyawulirayo nti gundi bamuti okyalinze biki that one byali byakubalira mu sente there was not plan b plan b was made by besige and solodit to iso and military intelligence to get money kill me and will kill you. Even the prison knows about it. I don't, you think this is my first battle battle with the military intelligence? Why don't you work with them? This is right. Why need the military intelligence? Do I need the military intelligence? Right, the hunted would be hunted. So the uncle will adjust him and security, but bankomyewo egindi negino enambulya obubondo bwonna no is on the ground nti bano abayinso ne mital intelligence sente bazirya abakulu ne bagula ebizimbi bale balowooza nti ono omwana owawansi ajja balisa information nti ranka zaabwe abaana bakuba ranka zaabwe ziyimiridde kuffe teeka emitu museveni egyebuyimu information era nze nebaga nti pulezidenti museveni n'ateekawo offisi nagiteekamu sabbiiti kati sabbiiti yasaana okubeera minisita wa internal affairs sabiti oyo mukambwe akolere ku bano abatta abantu sabiti yali mupolisi hey, muteekemu minister of internal affairs needs a tough man okusinga ku jeje kwamwe muli immigration mumuli jeje is a diplomaty is a businessman omusajja alina hama jeje yebulikinga musajja handsamman yekyakalira omuhoteri omusuubuzi nomwa internal affairs muwe ebirala i'm telling you <laughs> Kilebe guni ngari nongaridi muuniformu ya maji. Di di ame. Protect di ame. Basaja mifurugo na mimi mifurugo ya maji. Ichi ichi ni mimi mimi mimi mifurugo na choka ama tuarua mwana ara owechi duka na choma sija chipa mimi mukamu. Tuwe nkobe kunami. Hilo kanti nkobe nkobe kunami ngole mimi moja aji. Mimi mifurugo uta. Kageti nkubodi za. Ndi you need tough people. Ndi sabiti ba musobola. infol institution aaaaaakoze audit ku new vision obugalubindi bwakone bukankana buti bakatwala naye luuku tebagala kutwalayo mafaabi era mafaabi namugambye nti gwe mafaabi bana basajja mbamayi bayinza nokuwa obutwa baagala dooni waawe balina biliyoni asatu eziva mu education zebalina okuliira mu new vision new vision bakoze audit is acorrupting institution temuli kantu if they don't get that, that billion from education it cannot last six months international trend uina ayebale active service adonia kutesa yaliko president wa general assembly don't think kwenda kama umeenda ndoza eh uchita cha kuzanya sekandi si wabwe tabimanye ebyo sekandi akuyamba kubugiriza namulondo sekandi ye film man yagala kubira mu kyembazizi is a very rich man sekandi yali mukasodian board gairoya wayo a court of mashaka birongo to him welaba afayo mukampeni welaba nga afayo sekandi the people ba abaganda beyagala okwetuulira mu gundi yabwe nebazibulabwe tabirimu ebyo byebyobufuzi mbadde mu mind mu foreign affairs mu international relations n'osanga omusajja omulala mm. professor Professor ki? Ogota manyiri nya. Eh. Professor azaba bulira. We must apologize. We must say to the president. Professor ingira cha bintu bi. Read, read. Ye psychology, ye psychology ko professor wa president. Ni psychology bagenda mujema kerere. Ngenda eh? biba jeko byonne. Psychology byonne because bagambe bivyo ni makerere. Kati bulira obusiro. byonna mukirigina bikulize ne psychology yo nego ba ndi nguhulira tibiyo kati yeto tyogwa ba psychology ya mugubye makeri ya mujye ndi nguhulira amtwale wala ndi nguhulira hmm. psychology omugobotya that's why i'm i'm telling you and if you have a phd in psychology and ogenda mu europe ba mu america to tweza kufuna butafuna everything is psychological how can somebody night a boy, girlfriend we nebali ya bonna na mwifuri ya na muta this is not a serial killer mujia ulimu esiryokira abane anga ku bantu ndisinolitya esiryokira ndisinolitya nolira ne madala no this is a commercial killer who must be killed straight away siku naba simeba tuyambe bebale taka sajangaka mkanyuri mkanyuri chironga basirikali bafudeu bana manyebetia hile tebahulia sebaso mama ulika tebatika teruzira tebatuulira bebechili tongi chungo mchini hori singo nganiruzira katiyayo ngamukati ya mseros this is what we are going to do the baganda se ataina mkama na yeka mwa kakati nkubuja ni gamu nti tuinina kakati chizibu chafeche tuinina reconciliation nti among ourselves egwanga lyaffe mm, mm, kakatutambudde naye teebereza bobi waini agenzi egwanga liristebu era talina bantu era talina wajukwala abaut emusamize eh, waze eh, reform ndi nafuuka mulokole pawulo sawulo ate eh, abo abasajja betule mubyobufuzi ntikatagaagambe museveni zinakuyamba yes 75 yakapo teyali nyangu oyiza ekitegeera obubi omusajja bamwyitanga pascali zisoba nga president wa south africa nagende france nabaganda napulezinga kitira nti fe muafrika singa kitira teyajja temwali twadde bwetwaze abafalansa bamujjako but he was talking the fact without the second word wo abazungu tebalina intention kutuwa bwetwaze hitira kyakiru yagenda mu america roosevelt namugamba bwenkuyamba okkuba hitira wamawanga obwetwaze ekitegeeza what this man was talking was correct when you look at gundi bayibo bwogisoma bakya bagishepinga bafalisaayo ebiseera byonna yesu yamala bimalanga nabafalisaayo abafalisaayo balina univesity yaabwe at that time during jesus time abafalisaayo bali balina university pawulo was senior lecturer mu university yaabwe every time he was being challenged singa abafalisaayo tebaaliwo kumuchallenginga olowooza yali badde atya but he not kill them mm. he allowed the, the, the fallacies always to challenge him never providing an answer always to challenge him never for answer kati gwanga lya fere buli ola bichisajje che chino mu chimme mere gwagwani mu gamme mere che chwala bichije mu saluni mu chitwali mu bendu lichi chichi kidume kidume kidume kidume ola bana lebi chino chibajjo leto nda leto nda ne sente zebakwa zikomye gombo gwe kwe kuni awe tonne sente zayo nali leto nda nagenda namba kulu emengo you are stupid omala myaka imeka okutegeera nti oli mukifu oba kuba mwana bali bazeeka kukuba nyuma n'olyoka ozuukuka mulimu abaana bebamala okukuba enyuma obwongo ne bukola kali bwe yeetonze nankola atya njagala kwetonda muganda munnange kimaze okubba oba kibiti nti omuntu ebyekeetaaga ne mubidduse ebibbi ebyo abeenaale mufe abakolera obwerere ne bamala obbiwa sente ne bitwebajagalirako Bisa kuchi, unutira mwanga mwana jini tutu chicho mu uniform chicho chicho chicho Mwurumbe mu chituwa mu bituwa ni msinde biduke These are goonies Beye tuende de mama tide ngumuzi beye tuende leba matide ayo ataka yu yonjo bila ichiwale yu kari yonjo chiba bila chiele yiga kumishikenda kumulabe nkatulaba tuwale chikopocho ukufumu nsoma wa ichiwale yu tuwale jebo wa chikopuja kuma kari kakakakunde kari who keeps himself in power hey. Eh. we ban soma yes after analyzing the above the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat you in seven why the opposition has failed to defeat Yoweri Museveni Uh, my observations are based on three factors. In most in most African countries, African countries, why the incumbents have been defeated, there are three remarkable factors. Number one, the opposition is fragmented. In many African countries, political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition, in addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to uh, being molds of the regime. This means that the incumbent, in such cases, controls both the party and the opposition. This is how President Moi maintained power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta, as a political novice, the opposition picked Mwai Kibaki as a candidate because the Kikuyu could not vote for a non-Kikuyu. Number two, another important factor is why the opposition has mobilized the masses against re-elections, where the incumbents refused to concede defeat in the case like that of uh, Yahya Jammeh in the Gambia. Number three, The third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example in Burkina Faso, a feast in this case during which the army played a big role and ushered in a new administration.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 Surprisingly, Uganda remained an island. The North Africa Revolution of 2010 did not also affect Uganda either. The question is why? The question is why? Because Uganda's history is very unique. Again, Uganda went through the UPC, the Kabaka struggles of 1966, the Idi Amin Madras regime that left half a million people dead, the military juntas, and finally the NRM takeover in 1986, which came up with innovations I mentioned above. Such people are not excited about change, and that's why the saying "Gwalabieko Yemwana," which carries the same meaning as a bird in in the hand is better than two in the bush, are popular. Thirdly, the opposition in Uganda is dominated by people from Western Uganda who are have turned the battle for leadership of the country into the Banyankole Equatorial Cooperative Union. After 30 years in power, it would be a political naivety eh, to expect another Westerner to take over power. This would mean that one region wants to dominate power for over 50 years. This situation renders the, president, the presidential bids over the likes of General Mjisha Muntu Kiza Bestie impossible because uh, people from other regions will regard it as sheer ignorance, sheer, uh, sheer arrogance, I beg your pardon, sheer arrogance. This it gives Yoweri Kaguta Museveni leverage over the other contenders from Western Uganda. Finally, eh, the opposition has avoided championing popular uh, issues like uh, fighting corruption and the invasion of uh, the informal sector by the mafias. In Kenya, Raila Odinga eh, keeps the government on toes over matters of corruption. In Uganda, it is just the opposite. The opposition avoided engaging battles against corruption simply because they are beneficiaries. What's more, high-ranking members of the opposition served under Yoweri Kaguta Museveni's government and therefore share the mistakes of the regime. In the public eye, they, they are as guilty as Museveni himself. In politics, once you wait to be sucked, you can't go with your political clout. It's always advisable to bolt uh, the way Levi Mwanawasa did when he resigned over the stinking corruption in Chiluba's government. He bolted before he was sucked. Yes. nti awo wonna tubadde tuyiseewo challenge ebaddewo disputed elections tajja kulayira ajja kulayira tuyiseewo the country is going back to normal it's about it again at crossroads e, again at crossroads anti hotel okutaka kwenye na kuzwa mwezi eh. wano wakamaliza kusawa kumi na yemu ni dachika satu musatu ndo sezo kumaicha mm. nina kuzwa mwezi habidi mnumu epo mwezi nga kono kwenye 2017 miyake tano nime tano e, na 4 years ago yes. ah. 2017 ilani mbati ya hule mbagamba ntinachini tujia chii itako nateka waka museveni mm. mwati nga masanganzira kubanga bwemba nga tandika nkugamba nti abaganda mm. mm. baga nti pooke nakulembedde museveni takolangako choice nemuleetera byozibu yagenda munsiku nanvaayo nebaga nti ebibiina bisibye netukola stabilit netuvaayo nakola constitution tejja mm. kuwangala mujja gikumya bitala buli omu gyalifaalingako netugenda mu referendum netukomyawo ebibiina nabichampioning abebibiina basomongere bagaisi their right tebayinza kujja bibiina right yabwe gikubako bwebyayitamu babikola so nabatira wano nebaga nti buli gyakyuzinga ki election entuufu naye bano bamukoze bubi how can museven government be remembered nti under museven nti under museven under museven eh, under museven nti you say that under museven is when 32 Mm. Ah, ah. bali abazungu bagezi eh. bakugaye nti neinternational criminal court nayo tejja kubawogera nogamba nti hmm. mugundi nti under this circumstance kuba nabagamba nti when government loses public trust hmm. everything it brings is a referendum gwolowooza bannaddiini bebekaabafudde covid hmm. gwembuulira mm. ekitegeeza bannaddiini si be baasosokeddwako okugemebwa no you would be people rushing for vaccination mm. why are they reluctant era nabagee nti president yakoze ensobi oh, oh, yes mm. why museveni eddagala liri bamugemeseza bagenda titeekamu ebirala litta abantu and he has not clarified which drug anti AstraZeneca riba kusa ira gati kambo bagera dino nanga msebenya amazo kuri kusa nkugambi bandi wait ba mafia abo nabo banadini bagema bano bate lina kata bali kulisha ki bana abali abantu baje bona wewe wewe mtu wana ni gandula she sasa tumwa babili abali indicted be bagenda toksigalanga wacha agema abantu babate ato bakati batta tebakoma abasajja bano babagamba timu Uganda mubebera mukam ngati wali akitegedde nti tubatwala mwana mu musambu umusangu musobola kuyitako naye wanaabeerayo incitement kati ono muyizi eri najja ate enotebamanyi yes kankubulire nnina omwana mm. omusajja waali haji waali mm. yatwala abaana ebikumi ebi haji oyo ettake kakati yava abuuza ababuuza omuomugwe bakuzaalawa omwana namugamba ti ndi watambula emirundi tiategwa omukonjo ti tamuli mirundi yanzala ku mukazi mukonjo namuzza ebbali namugagwe passipoti yo togiwaayo nga mutuuse gwe nkwadde nezirani tiketi bwotuuka erikomawo beyalekayo banne ekikumi mu ekyenda mu omwenda bafu waliwo omusajja wano hmm. ayina bbaala mpitirivu ennyo ayina ebizimbe birimu bbaala biringa bina mukibuga muno yatwala bitaano abawala nebabasanabatundayo yes nabatundayo nkubuulidde how many audit make an audit because you want to know nanti nkubulira nanti chenkubulira omwana wuna agenda tuma uliza yes yes guru zaliwa yee nti mwana ange balu wawo baizu na kubile simu nga yugira mdalari mu Uganda which country is this eta kugumuka what country do we have because who are the parents but, but stakeholders nanti nkubulira si mama nyi kai Uganda nate kwa kwa virango nao shinga kwa Uganda yadu kada these people don't tell the difference of virango and the reality nkugenda kutaka zindalo kajja kufaza abo bafaza bebabisa abantu olumala bannange tulinawo wano abatunda eddagala anti mumanyi amalwaliro gaffe museveni yagonoonanga waliwo omukazi nali mukuba emboko nayingira emotoka nadduka mbu eddagala lino bwoyingira mukibiina kyaffe bwoyingira mukibiina kyaffe limugaggu mukazi gwe nkuza okutuukano nga nkozesa eddagala lyammwe anti babakwata mbu waliwo mbu balina groups zebabeeramu mbu bakuwa eddagala bakolaki nagenda eyo egindi nendaba abantu ekubita nendowooza lale nga mu china yabaliko abafera lino eggwanga libuliddwa protection egwanga libulidde protection kati awe waffe wazana omukazi yagae ne wazana waliwo abatterawo waliwo oguyumba gwe bazimba atulage ah, pulaani azimba ki nja kunga abantu bagukubewo nze ate kyakufa egamba nti ebyedda uh, nebyetwayita musi byangu nnyo abasajja nga bobonyo airforce eh. kirama chon gok eh. mbale eh. oyetsa vimbi fofok yeah. Nicholas Piwot yeah. Juan Keken yeah. Eric Odwar yes. Captain Chenyeji yeah. Odwar yeah. they were very dangerous ate, men ate sergeant, sergeant Sokolo yali mpiji walinga ine nchima ye nenge nchima ye bobo itawo neka maka akusalira nakusala yes sergeant Uwo sergeant obote ilane yali mpiji omu sergeant obote yata abantu kumi ngo ito joka food Sokolo yata nomba kwa parliament Sokolo, Sokolo. nga ina enkima yaawo naye sokolo balabika bamutta kubanga bajja omuwozesa madda ye muntu akyabuuse ku baasi eruzira teyatuuka ndowooza bamunyigabamunyiganga nabina ebisajja balina obinyigira mukumugumumukwano gogonadenkugaate aluteko liryewamind bwetunagamba mm. nti abakyatinga this is something you cannot avoid mm. nebo kati babajja ku internet mm. babajja kugundi social media nebabafuna kakati nze akyatinga ku simu yomwana nge omuwala ngenda giweereza virus mm. nze mwana nge nebyo ebigundi nendabako eyebambye nendabako eyekoze ekiri osimanyi nabula ku whatsapp ekiriko nze banesibira byendaba byokuna ombulyambagayo ombu nkumanyi you have been added on the team Me, am i looking for teams eh eh mbori ku team ya rubi chaka ku buti simu yange yunani do i want tebina na ko ruruzi tebina ruruzi ntito to wata kuagala group ate kama nteke fa kuteka munteke ni i want simu yowa wa sisi simu wa konsa ichi omana ne yemi sabwa ndimai ndiye bifane bimuteka ku ku simu yebyo abakazi nebifaano bya postal sibeebo eh, balinga mbuzi ya mukisenyi wano eh. embuzi yomukisenyi bwoba oyagala yabasamiza eyo obumi obuddugavu nakye bakateriiwe nebagisiiga langi <laughs> naye enkuba egikubirewo bagisibeka osangawo ndala amakati bedi ebifaani byabwe ne bateeka ku gundiya nze amaanyi lwoki uh, tetugenda kukkiriza hmm. nti ebyasoso no we must deal we must find out ebintu bino bigenda bitya bagamba nti ogani ezasooka zaagi hmm. container yasooka yagenda mu nyonyi ya uganda airlines on which made any flight to mombasa era minisita omu nkugayi yagenda ku testing minisita omu ali indicted hmm. ali connected kati kikinza okuyita ku mazzi oyita kati olina kubuuza kubanga ba abaana kati waliwo naatabimanyi waliwo naatamanyi abatabimanyi mu byalo bo tebamanyi bajja kutuuka bakwate n'ab'ebyalo kubanga when you are dealing the issue is we must solve this issue by two things one be tough on those who catch three ensuwa zati kutukwata nga bikukusa na ye koti maso koti maso kule kuchalo mm. bakubeki fukukechi na masasi nga nina wacho wali na baganda wacho mkukuna baganda alugede kubate masa tumuwa pili okumale banga hey. Eh. wabula yandi badatu buli la wachiri buli omu hey. Eh. kitongo le mwakora ah ah mkugambi mm. you contacts tolido msajanga kantu ina cases mm. deserted to omuyo meeting mwali mudokita iya gainti biyaba nachobe nchete bimkwata ko yesu baba gambi umenye mu koti omumulimu ebintu ebyo mu koti waliwo kyebayita review n'apiiru when you appeal against a judgment koti etunuulira judgment where the land the judge erred mm. when you review a case you bring evidence but you are punished more you wasted god's time kati bani abasajja baabagambye tukkiriza tukkiriza muwoleze kuki ku zoom naye emyaka asatu mu mukaaga hacha mujia kujaba sebo nae miaka satu mukaka elanze mbeo unya niti buwaga na nebuwe wakula obubuli inda izezi atebo tibuwaga na kuuliza basaja bakulu ngeenda kukubira akatambi nga professor kanyerezi agamba ekisajja nti nze ebintu mbivuddemu ndi mulwadde ngenda kufa ekisajja nekimugamba gwefa fe tukyali bavubuka bato eno bisinesi tesiyinza gyekangenda eh, kakuba profesa kanyerezi after that meeting eyali eh, erubaga kanyerezi came to me and hmm. confessed nanga nti mwana wange saabiyingiramu nti ndi mutemu naye eddwaliro lyange baalikwata kuba gulupu zaabwe ono dakita yabuuzizza tekyamaani gwali okolagana n'omupakistan n'abachina ffe twadiranga mu ddwaliro twabijirangamu mu ddwaliro medicaly tudira omuntu amaze okufa dikiretide before dakiika asatu kale abalinga ensega banzijukiziza nze natemanga ente mukatale nokwata amagulu gente naye ffe twalwananga nansegeera sirya kibumba liver sikwatako lwaki anti yabanga mu ebibuka mbozi ezenaku zino naye ate zirwala nyo naye kati tebereza baswamiriranga omulwadde ne bagaa mumulangirire dati nga, nga tanafiira ddala nga tugenda mukolako sok organize ziddewo this is explanation from a medical doctor how long have they done this business tamale ihave been capturing these people miso started 10 years ago era bo bakitegererawo nti omusajja atulina tulina omugoba okumpi ne museveni well. One th according to investigations, mm. 1,000 were killed in hospitals. Mbabuli de Nemba Gamba, Njeyufika Salame, Masaka Yali fake. Aba police bari tiwa menche bariku. Gondi bari staging anga of stages. Nemba Ganti, actually... Andi Fika Salama, yeyo eh, kule mese bari business. Kwa Fika Salama, yeyenga manu, in favor of Uganda. Babarashi inge wa, mumaruwa liyo Masaka. Nemba Gamba, ntinezo company, yezawo langa, boda boda sente. ezawula nga babodaboda sente baali bamaze okubala nti mukampala bwemubeeramu bodaboda zikola akisidenti nolaba ngaasuludde abasatu munnaamutomedde babalasingewa babibakulemu naye mbagamba nti akisidenti e, ezabeeranga mu bikajjo byekawulo weeziri babalasinganga lugazi waaliwo senta gundi akisidenti ezabeeranga mu isaani uganda basi nezeetomera simaita wiiki they were brought here for that purpose to cause accidents if you get 70 people injured tulaba enyimotoka gye bayitanga yufa nti imported for accident nga yufa bwe bekuvaako emabega babijja east germany ngaabantu balaye enduulu nga tisiba kakati abakazi makumi abiri abafanga nga bazaala are they still dying ah, tebaliyo nabakuba ate baabakazi babagalanga nnyo nekipala senta kyenyini bakijja mu buzi nenuni bajijja muuzi ezitunga abantu ezi very expensive tuba compound ama lobe kisifeko ezawe nende chikasa tu ekinsa nusi waliwo mkwanu kwange gwena uli denga agamba i'm going to surprise birundi was a, a, a, a, a, a, a, a, a, easter gift egwanga linalikolede president ye bwaliba tampadde alekeyo hmm. naye nkoledde eggwanga lino ati ahairisgiftyabagireeta leero simanyi ye namuwulirdnaye satetu ate nte sibafaanana hmm. kanyerezi lefuti me with the list of medical doctors were using wa establish a network kuba yali asomesa mu university nibakwata eddwaliro lyenga yewozeseno the 62 surgeons in Bamany, the 47 who have reduced to 32 in Bamany. They went to Mukakanizi. Mukanizi never got seen a sense. Mulam Kubi de Mungalo. Yever the Chigunga Mulava went to Gavari Babis. Yever the Woman China. Woman China never got to Mukomo Samuenda. Tayaba, have you ever wished? they are looking for money this money is looking for money look at him now kato auntie abazungu baazi kuwata abazungu baazi kuwata company it cannot access their account kakati mwepanke kukadaga mwepanke kunachobe mwepanke kwani the bazungu rubroko your money mwaba tegeti ntio in fact yona nyayeko le dechizibu if oranya is fronted by this group which we, he wanted oranya has dented himself internationally bagenda mubalira mubani kuba bano bebafushi nga bakadaga baveewo bani obawulidde bwebogeraoranya tekimanyi nankabirwa abawandiika abantu abaana okugenda ebweru mubawana ofisi ya feri kumpine amaka gana nkabirwa so oranya na ya ino kunyonyo lako oranya ukufuna kwa speaker yes tama inti chikola tama inti ndi okuruana na alemera huu abazungu ba mbraka listinga kwa hii is fronted by these people who want to access ndi oranya nga atude muntevi fine kwa hali itajyo budget metu nabira sentence vya amba kumushangu oranya jazi tuwa kati oranya has dented oranya has dented himself and if you remove kadaga I'm, I'm, I'm, I'm not warning you you will get finance blockade blockade finally but tumugenda kuda mukufunisha are these people about to reform or not ande nkugambye banasha tumwaba biti bawedde kati ya reformation reformist movement umashaje tumulite bwagambye abadde alifalinga ku new vision president yayagala batwaliyo mafabi nanyini buyinza nagana ayagala don kakati ate bodi bwe yatudde neeraba ekiriyo nanyini buyinza yayina sati biliyoni eziva mu education so tayagala mafabi azikwateko ayagala donde yaba azikwatako nanyini buyinza okubeera omuko obulamu bwe bwonnaobulamu eh, bwe bwonnayakubidde eh, bamuteera ah, eri yasongako olugala ayina mirembe hmm. ate alinzita buli nvuyu erisasulwa muntu eh, buli nvunyu erinvamu erisasulwa muntu have the capacity era kati morning period nagimaze naku kumi na nnya nga sabye kukuguni naku kumi na nnya sirabanga ku maama wange morning period eyaki emikolo gyangu edde kati kati wambalagani kati vita mapambano obadde mukukungubaga ndabeko ku mwana wange naku kumi na nnya mama wange yali andabyeko enaku kumi na nnya mm. omwana ffe tubadde tumulamukakati wafe nafunye yoshi umanye wafe bagusala bidande tebayita bajulizi ewaffe nafunyeyo munawuli mujja kuwulira ekiduduma mugenda kuwulira ekiduduma mugenda kuwulira ekiduduma ekyogo njadde bafumbulatubagezayo site nungi njabakuba bujozimubayise mu mpale finally wadekirarinze ebyobugagga bye waigigi ebyobugagga byange omanyi tuyina ate nze ekyokuja nga sirina bye ebere tuyaze kati sirina kyenayongeddemu tugende wa ijiji mugambe tulina kyoyongedde bilioni musanvu eh. mugamba ekyo ekisajja kyenjo ekikubiranyo kyagamba the man wa azikulyesa ezitwabo for us mm. ate akaunti yemu mujja ijjani akaunti yange mujja kugita tujja genda akaunti njabba bamba bete epaka nga mugitadde million zange za dola musanvu nga muzikwatira ku akaunti etali yamu tujja genda wa ijiji wa naziro nda tujja genda kompyuta emu nnya emu hash olondeko use point olwo nno ogoberere wansi ate akamya eritaliyeti devastatingire tuwumula siwumula kati oyo yaliza tepu enfu engoba gyebaono lwakuba nti kakati yakungula naye waliwo amusonyiwa sisonyiwa mirundi tasonyiwa muntu kakati abo hmm. abasajja ne batuula abasajja abakulu Mwenye Uganda mwenye tulimu temujimanyi mm. Many people cannot step outside the borders of Uganda They grab them like a gula sopas Embele atabusi Kakati omuganda gamba mm. To soberu wakana mchibira Soberu wako wamu We must stabilize this country Kubanga butuwa tusama international law Batu gamba Domestic law prevails over international law oyinza okwagala okukwata omusajja mu uganda mm. interpo ne bagiremesa mm. interpo yayagala okukwata muka habyalimaana negundi noona omusajja abatta abantu e rwanda oyo musajja yayina lediyo yagula ebijambiya kabuga kabuga mm. yes. muyina hmm. agamba land here iarrest you arrest interpo inter, inter officers officers you go and find out who created the way in Rwanda era kabuga kiba kinemweyi bamaze kufa kwe kumukwata domestic law prevails over international law because of sovereignty ti as long as you are in uganda notagenda ko kenya na tanzania you are safe kakati waliwo gurupu erowooza bwetyo mm. nabaga nti ebizimbe byabwe babikwatiddeyo musajja agenda ku atm nateekamu ka kadi neka ekyuma nekikalya nekibuga yuwawanted wa bulaya wa e, eh, bulaya natema kuba bakola ensobi how can you send money on of european and american accounts during covid ngezi zona zigaddwawo abantu bona betaga buyambisente bazikwata ki bavumanze is because of stupidity eh, eh, eh, akatambiko kano mulimu nebaga nti naye tamale ye ngaatuli bubi ate mbali bubibensobi gyebabuuza gwobalimiddiku ah, ah, abavubuka nabagamba what i want is compensation to compensate you yes nenfuna sente zange mwala ni sate bilioni nizija kwa account na nyini buyinza na account na ajibulokinga okay mbaviri demu government for seven last seven years mm. you have not I went to state house once I met the president we disagreed I've gone I went to Rokero house once ndi ntepe yange yalie famwe misota ninji jayo mm. yes bambi tangi ntepe yange batawanya nga lumu terimu ate nga nange nina mpulira omwana akaba nti namulekawa i went at collected my chair oyina omwana gwali waleka ewandu yo yali akabira mu ntebe ninjijeyo once in seven years they have never seen me attending a national function i didn't attend their omulimu gwabwe nagugaana oludakasimo nkalya why do they continue pursuing me are they pursuing you yes anti obulokinza akaunti yange ya bilioni asatu ya anti oluvanyuma lwokubamirako obuzi ah, ennaku zino nfunye esente zange bilioni asatu why do you block it offload myanda i can't do my things bo be balemeseza olutalo leaves my money and i go mbu bwafuna sente tajja tukolera Eh, naye bano ababulokinga senta tobakolera ate kakati mwekyemutamanyi mm. tuyina abagala okusikira museveni atwala cost kati akeyakakubye batudde mu meetingi yaabwe ne bagaa nti mirundi yatuwulidde nga twogera no munne namugaa si mirundi abacyayina bewatutteyo babakuteze era mu diiru mukula yabaddemu banonyeza mukula nga omukyayina ababiri bazeeyo omukyayina omwaga muzize sente zange babajjeko miliyoni emitwalo gya dolaokulaba pulezidentimukula yatemye mukula yatemye mukula yatemye mukula bagenze ewuwo omulaba ngaali ku diamond trust yekwese mulaba bweti kubima byange nga daba mukula bwenti nga bamunonyeri ali uwe ali mu diamond trust ye kukumi wase we meza diamond trust ye bali mchitisiri i know ofisi yao e chibuzi tamale okulaba president museveni kwa yes. kwa kugula buguzi eh kakati cho vula bayaka yaba dama nyinti babalide ko sente kandi byekaka babyonna naka gwe kaga ntio nezi ane mutenti na ndumba kazeeko kanyume bulungi muzeeyi entwala gye yakasutemu <laughs> kalunyumya nga lutabaalokaddemu nga kagenze yabagambye nti n'abantu bamwe ababbi katonda abaganye n'okuyingira mu ggulu bakyalemedde ku nsi this is a new dispensation from the regime there's a lot of investigation that has been happening. A vetting team has involved several intelligence who have been monitoring the back accounts, monitoring the activities done, monitoring the conflicts within the ministries and the several parastatals. So that is where we are. So it is not only you. It was really very, very tough on everyone. No, you just wait. Actually, even he had the mention of your name several times that we conspired a lot of times that I even tried to go and co co confuse our fandom horse. that at all times I've always been around him just to seek information such that I can go and manipulate it. Then after manipulating it, I, I like hmm, I, I, squeeze out the, mon the, the, monetary value from it so that I could get some money. So like I'm totally sick and tired of you. Remember the money you, you, you got during COVID-19? you bridge all sorts of corruption. <coughs> and that is corruption is what identifies you, yet you don't hold the end of a public office. But listening to <coughs> you. kababa keteka akakasajja keteka ku komiti ya covid kali kakolayoki i write i write documents for ministers linda so you keep moving left to right pedering this and that just for monetary benefit what job do you do So Really, I did not have any question, eh, eh, any answers for, for all those questions because he was a, with a very hot temper. And yet, by the time I found him, the man was laughing wildly. He was smiling wildly, But a sight of me totally changed his mood and attitude. And that was very, very humiliating. Uh, all the people with whom they were like wondering, you know, the confidence I had while taking them, you know, I could just make calls. The protocol this, I could assemble arrange, and tell me, no, you come, you come. He Excellency You see, he, he read your thing thoroughly well and all that. So I read these people, but the sight of me simply turned the money off and I was totally humiliated. I felt so small, as if earth could just swallow me. That is what I went through. The experience was really very bad. You see, Это номер, а? Ну, Mujengu kafa zisabali yali yanfulumya state house yali yanfulumya state house bwe nze yanfulumya atya ebanjo lyo mwenge ligwa na mwenge nze sisaka when you were playing with mirundi you were playing with a, a very good gwe linda bana bako yo mwana wange dirupe nyamu dedi sisonyiwa lwacho mpira gugwera mu neti yange tokiriza nefa kakati abensobi gye bakola kugala akawunti yange eriko biliyoni yaka ani akateekako kubanga nazironda walo yazisuula nakugamba hmm. nti mu amerika waliyo kesi omusajja yali kyalinga mumagye nga sajenti aba aliwuwe nga bamuwezeza emiliyoni za dola ttaano kwa akaunti nakuzimbako chachi yali musajja mulokole nazimbako chachi abaali awo nga aba intelligence bazze you received more money than what was required yababuuza yabaga nti ive been praying to god for miracle when I saw this money, where, a miracle happened. Why didn't you report it to the police? I thought it was a miracle from God. Yes. So, did you also ask for a miracle from and God? And I constructed the church. How can the American system make such a mistake? But the message is going to be I thought it was a miracle. For, why didn't you report to the police that you have received the excessive money? No! I've miracle. been praying for a miracle. And, a miracle and this was a miracle, miracle from miracle God. Miracle to make you nawe bilionzasatunzivekuzakala bakigule thati that young man ngatayagala kubonabonanyo anira okomayo account ofloadmbajanbajibulokinga ningamba bo bagundi bakibirango bani nebagaa nti no you go to your bank bano bebeji mbo somebody important in the government block it it ngendembe nje kujja ninyo ndoko sekula omutwe tolinda bakugwe mulenze gwe ajoga abantu ani yoko my account obaye gala mtegere gani tole kutegera gana not under pressure tumuwa concessions kwa kankubulizi abantu wano zibachimanyi offload me awasiramu bakugamu tinabiyaina mkwanu kwenga asara nyo namugamba nti obwavu kunzita tiwasa omukyala namuga obwavu kunzita nabbi wasa owokubiri obwavu bundi bubi wasa owokusatu obwavu bunzita wasa owokuna yagenda okulaba musigiti nga takyajja lwaki owokuna yajja n'obugagga ngaakamaamira akamamata you offload me and open my account ngende nkola ebintu byange wasa esati biliyoni munandabako wano a munandabako but you cannot block my account onaba tofiriza zange zemutamanyi enzije onaba tofiriza gwanga tamale kuchi eh, eh, okulekera okulwana gana nabantu gondi ah, sikusente sikusente kosi di yesu sasude mugwanga muno je mai andiye mbuza my mother was Ndi. almost rich gowe kaka my son was battered mudogozi no lyo pande nje kwendi uli dem ngamuno eh. eh. akagama maze yeta amale atatuvako eh. yatubelera kuri yet another one jesus came because of his father's kingdom Uh, do I want to become a president of this country? No. I've done my job. I want to can rest. What do you mean? katonda nangamba nga kunti nze ndinunula uganda naye nze ekibanku byabo hmm. bablocking akawunti yange ne sente naye oluddengo bakuba emyaka musanvu akawunti bagibulokinza lasitu ati nimbagamba tutangane nfunye sente zange mundeke ngende nekoleza ebyange ewaffe nti nedda bwanafuna sente najja tukolera ndi sirevu wamu niyo bado bakolera ki nedda nti bwo bali mu gurupu bbiri gwe z'otomanyi mm. nti buno obuvubuko ako bwe buba buyina gurupu ebadde ekanga abantu se eyabannankabirwa ekuba kadaaga si museveni ekizibu kyenda batamale mu bino byonna i think kiri ku succession ekyo kintu tuli kisolovinga ani kankobaoli no mm. let me tell you bwemubanga mulunda omukulembeze mu uganda muno geti ema temujja kufuna museveni ye temujja kudamu mufuna except mu america era bakolaka incident hmm. ono bamutta fuluma national theatre ono bamutta waliwo apresidenti ba america abafanaganya history hmm. uh, um, abraham lincoln ne eh. jeff but if your wife dies hmm. or your husband dies and you look for a husband afananya balo tojja mufuna you end up not getting married katonda afulumya omuntu omu talina duplicate buli omu agira mu katiba ke katiba ke why the way we are socialized nti abaana bange bo tebagenzeeko okusomero nga tebalina ngatto hmm. mmotoka ewaka bazisanzeewo bazizanyiramu kakati ate nze situation siginakuliramu mwaina kagari koka mzimuwa uli mwaina akatiba kaini environment hmm. na wapasirikali wangaba hapa nkuma hapa polisi walinga mkaga njo this is the contradiction tiakuba mwana wanga kumiwa mizale polisi mama u mwana kumiwa mizale polisi amakaga ingo naka kumiwa yavu enge jibari pa kendo konzita yavu more than six policemen ya wazana ntula napone tunyumia nina pagambia tebuli muntu akulya environment yeyiye muyinza okulaba wano nga temulabangawo omusota naye nga weguli ekigulwa ku seminti gwayavula muto nga gwavulira kuki sikusubi omusota nembagamba mutulye ekibaati ekyo mulowooza nti embwa ezaali ziri akulosi zalekayo okulya zaafa zayigwe kyenyigamu zayigwe kibuuka ento because uh, environment shapes you this is what people don't know every environment shapes you environment gwewe wakulira wakulira koko kolera angata abantu mm. amazi banywanga mafumbe mtu aganyiranga kolera ya, kolera ya vawa hmm. fawaza nyiranga munkuba obugeregere obugeregere nebutu kuwata mm. ngoga ndi mwana yalwa domusujja kubanga asimanyi yazanyidde mukubyeko bano baana hmm. enkoko yedda ngaoyinza ogiruma akagumba kayo enkoose eggwangakakati te mbagamba ti abantu bangi abanaalimu okutegeera oyo yabadde edaalingi yeyajja nangoba mu state house nateekawo akatambi agenzeyo okunkumula anti uh, ah, mukatambi kana kati omukulu yambuza namuga naye gwe tulina mulimu mu gavumenti hey. Eh. tulina public office hey, eh, yakamula bakati naye ah, yakamula bakati anti kati amufuna ate waliwo ati oyo gwabadde anyumya naye amusinza amaanyi amugambye ati profesa yamugamba nti get out of my office kutesa namugamba nti gwe kontaina yo gyozze naye omumutwe eyobujozi bwo tojja gyetikulira bwange kutesa atabiyingiriramu wa ye gyeyaddukira e, eh, nga president yamugambye hey. kutesa miambe nino kuwamba gundi njagala minisweno njagala eee eh, hey, hey, sisara uye mulita ululita baamulita <laughs> natema nakaba nai mirundi mirundi naye mumpayiriza bwerere ze mumpayiriza bwerere mwekuba mweka mwe kambuleyo omusajja mukulabwe mwagenze omunonyi weyabaddeyo mukula yabadde teyekwese ku diamond trust anti tekambabuulire mukula yabadde yekwese ku diamond trust ngaakacyayina kalemeddeko obubiri bwadduse kati waliwo omuyizi naeri wano anoonya bamufera no intelligence services thats what i was going to tell you mm. intelligence services in future omuntu akulira yiso nakulya military intelligence masave phd in criminology singa museveni tali cool headed ngomutu agusuza mu fridge yali tuse natumalawo i look at at him kubanga agambye nti ono yamugambye nti gwe eh, eh, oli oli trader wa rumors oleta wani ngambo nzile mutunulya bwendi ngawulya tape he closes his eyes for two hours Mr. Mirundi, why are you abusing me? Vote him, Babas. Museveni is a fool. ani akoye mseveni akoye if, if mseveni was amin singandi mulamu but i explained it to him your excellence where do i have a program in english that lasts for two hours in english natumula two every program has a moderator where is the moderator nagandi ooo oh, wamanange program mzonzi ulida walinda bulide njiri eh kakati yomuli mujia wa president of another yes nti bamuchala njoba baba gamba nti baba gamba hmm. nti bamuchala njoba baba gamba nti bamuwadde obutwanga alwadde amambuluka dokita webesigye muwesitaana munne namuga nti bakuwadde obutwa museveni yagamba muba ntere wano nfe nga bandaba t lifa to another dokita nebaleeta bata nagagano mambuluka where do you get this man oba kyekitukola obubi yandi kyenkubuulira yandibadde eh, nti ekyo kyemuba mulowooza